ささ mah mati sekali ngambil dua nggak punya belum punya gua baru lagi yang lama mah nggak dipakai lama aja ngekill goblok-goblok teman kitanya lawan kayak gitu aja pada kalah ampun dah hari musuhnya takut ya tolong berapa? Asmanin dulu ya, bentar ya. episode. Dragonborn is here. Welcome to Mobile Legends! Masih kuat yang itu ya? ya? Udah, ya. nanti lagi Ngalah berarti Malang Eh? Pada ngalah Pada ngalah? Iya Pada mati? Enggak ngalah Ngalah gimana? Ngalah Sini yang ngalah Sini ya? Iya Kita ngalah Jadi kalah? Kalah lah Ada tahu ya? Itu biar apa kayak gitu? sate yang ini berapa sih Berapa yang semua yang ada yang nembak lagi First blood. Apa? Kok kalahin? Menang menang itu papar papir kubur pipir